命令に従い出撃奴らが今回の殲滅対象か の深き海より参りま今日もよろしくねちゃん今日もよろしくね せて発射わあみんなこっち来てアーツユニットチャージ中お前の叫びなんて誰にも届かねえよ逃しませんよ敵へロックオン攻撃

くない場所だりんごちゃん今日もよろしくねみんなあっち行って初期化医療プロセス開始しますプログラム起動します敵へロックオン攻撃 ボセお前の叫びなんて誰にも届かねえよ私を呼び起こしてくださったのはあなたですねお待ちし逃しませんよわあ本気で行くよ奴らをすぐに終わるこの力少し熱いかもしれませんよ 機中諸剣吾にすは規律死ね待機中押せこの叫びなんて誰にも届かねえよ本気でいくよプログラムロー完了しました accomplished. Mayoel 魂たちを安息の地へお導